Hamidi PM PN PH BN guys Nah saya kurang tahu ini mari kita dengarkan ya karena ini mungkin menjadi nasihat juga bagi kita seperti itu ya guys ya karena Ustadz Kazim Ilyas ini Masya Allah orangnya ya Allah Masya Allah sangat-sangat seronok sangat-sangat Allah sangat-sangat apa ya teman-teman sekalian kalau kita melihat beliau itu menyenangkan, menyejukkan macam tuh dan yang disampaikan oleh beliau itu senantiasa memberikan kita itu pengajaran dan juga nasihat macam tuh. Jom kita tengok videonya. Let's go. Jangan lupa guys subscribe Durian Merah ya dan tonton video-videonya. Dalam kempen, dalam ceramah dibawa isu pribadi. Tolong, tolong, depon ngong ngong ngong ngong ngong ngong jahat jahat jahat jahat. Lah lah bila tak cukup Nak ajak join sekali Cari siapa Mana hak tak jaga Islam Tak hormat Islam Mempertikai ke Islam Terayang jojo mm-hmm. Kita duk teringin lama dah Ulama ni jadi Perdana Menteri ke Tapi bukan setakat dia ulama je Dia kena bijak Belum tentu orang alim ni Bijak kalau yang pernah memerintah menang 22 bulan tu jadikan pengajaran Hang jangan usik lagi agama Islam Jangan usik lagi hak bumi putra. Kalau tidak hang 2 bulan ya. Ustaz Kazim Elias bersuara selepas parti politik PNP HBN akan bergabung salah satunya untuk membentuk kerajaan baharu. Ha. Beratus kali saya cakap dah. Bersatulah orang Islam tak mau. Sampai kesudah. Ha lah, menung. Gaduh tak habis-habis. Saya dah cakap banyak kali dah. Adakah selepas 19 hari bulan kita akan aman? Jawapan dia tak akan aman. Sampai bila? Selagi mana kamu mengikut sistem yang ditinggalkan oleh penjajah? Tak akan aman sampai bila-bila. Inilah dia nasib bangsa kita. Allah. Diletakkan kepada siapa? Diletakkan kepada pemimpin. Kalau pemimpin tu baik, kita elok. Tapi kalau pemimpin tu tak nak baik, dia buat dia benda tak betul. Sampai kiamatlah kita ni akan berperang, bergaduh, bertekak. Takkan selesai, selesai, selesai. Drama ni takkan selesai. Kita duk teringin lama dah, ulama ni jadi Perdana Menteri ke. Tak pun timbalan Perdana Menteri ke. Duk teringin lama. Kita nak tapi bukan setakat dia ulama je. Dia kena bijak. Belum tentu orang alim ni bijak. bijak. Ada hak jadi tak apa bijak macam lebay malang. Pergi ke atas terlepas, pergi ke bawah terlepas. Lalah lah, balik rumah kan nasi surah. Dia nak yang pandai mentadbir bukan pandai bercakap. Nak cari supaya orang melabur dalam tempat kita. Dia bukan segala pandai ceramah atau pentah. Ha? Macam mana nak tarik orang main melabur negara kita? Macam mana kita nak promosi, nak jual produk kita? Ui, kita ni bukan bersaing sama-sama kita. Kita ni bersaing dengan bilion manusia. Kadang-kadang sak yang merintah jatuh dah. Allah. Ingatkan baik sangat. Naik-naik-naik dia, dia kacau habis. Hmm. Lepas tu orang suruh turun. <laughs> Makna tak baik lah tu. Ya, yeah, betul. Ah, nak faham, faham. Nak faham tu dah. susah. Bukannya susah nak tengok baik tak baik. Ha, naik-naik je hang kacau buat ugama. Orang marah. Orang jaga ugama. Betul. Siapa sejahat-jahat manusia? pemimpin yang zalim. Tu dia. Sebab itu manusia yang Nabi sebut paling awal duduk di hari kiamat di bawah arash Allah ialah nombor satu sekali ialah imamun adilun. Imam yang adil. Tapi kalau imam tu zalim, ha, lawanlah. Lawanlah tuan-tuan kalau imam tu zalim nak letak di mana? Ha, nak letak di mana? maka berlumba-lumba lah orang nak jadi imam sekarang berebut-rebut nak jadi pemimpin Betul. berbeza dengan zaman dulu berebut-rebut tak mau saya takut dalam pilihan raya yang lepas ada parti politik yang menawarkan kerakyatan otomatik sangat berbahaya ni kerakyatan otomatik tapi sayang orang-orang muda dia tak baca benar ni dia kan ada masa nak baca benda tu. Dia seronok bawa bendera naik motor. Wah, wah, wah, seronok. Dia tak tahu besok satu hari nanti kalau diberi kerakyatan otomatik atau dipermudahkan kerakyatan hang tu jadi pendatang dalam negeri asal hang. Hari ni benda ni orang tak nampak kedaulatan negara ni orang tak nampak. Orang nampak isu-isu yang peribadi. Isu peribadi maka dalam kempen dalam ceramah dibawa isu peribadi tolak tolak depa ngong ngong ngong ngong ngong jahat jahat jahat jahat tapi depa tak nampak ada benda yang lagi besar daripada itu kalau saya ni kaki rasuah tuan-tuan tolaklah saya tapi kalau saya ni menyelamatkan negara saya kedaulatan saya yang rasuah tu diam sekejap dulu selamatkan negara dulu jangan jatuhkan lagi ni Hak rasuah dia lagi, satu lagi kita tangkap dia, kita hukum dia. Tapi hari ini kita tak nampak benda tu. Maka lah. Sebab tu kita jangan duk kata ke orang. Jangan benci melampau. Kalau saya pergi tuduh Kak sun jahat, Kak sun rasuah, Kak sun jahat, Kak sun jahat. Tiba-tiba saya ajak Kak sun tolong saya. Kak sun nak tolong tak? Tak lah. Janganlah sampai tahap macam tu. Lepas ni belajar daripada pengalaman. Dulu dah ada dah pengalaman sebelum. Sama ya. Tapi bila kita buat kempen dan sebagainya, kita all out benci sama-sama kita. Dan bila jadi macam ni, malu tak? Malu kita. Ha, sebab tu, kena tengok dalam fiqh al-watan yang mana yang perlu diberi perhatian satu yang menjaga agamanya dua yang menjaga negaranya kedaulatan negaranya tak ni diberi keutamaan dulu yang lain-lain ni kita selesai kemudian tak ada siapa yang redha dengan rasuah tak ada siapa yang suka dengan rasuah semua orang benci kita ambil tindakan yang mana yang tak reti nak hormat negara mensyukuri nikmat dalam negara buang jujur bendera ditebalikkan ni apa kejadian lagu negaraku dihina lupa dah ada lagu negaraku ditukar dalam bahasa lain maknanya dia tak jaga kedaulatan negara ini ha, kita haraplah pada pemerintah yang baru ni buat yang terbaik dan saya yakin mudah-mudahanlah tak tahu lagi siapa anak jadi ini itu kita pun tak tahu Nah, ingatkan cuti je lah tadi <laughs> tak tahu jadi tak kira lah siapa yang naik di atas buat terbaik jangan usik lagi kedaulatan negara duk pakai baju nu bawa balik abu mayat komenis apa semua ni jangan dia bawa lagi kedaulatan negara macam itu belajar balik kalau yang 22 bulan memerintah dulu naik balik hari ini jangan pulangi balik kesalahan kamu 22 bulan yang lepas kalau hak lain pula naik golongan orang ugamawan yang banyak yang menang baru ni kalau mereka naik kita harap buatlah yang terbaik betul nah buatlah yang terbaik untuk yang kita sedang belajar ni ada orang kata pula ustaz ni kuliah agama ke kuliah politik? Bodoh betul hang ni. Politik dalam agama ada. Kalau tidak tak ada lah hadis yang kita baca ni. Bahalul betul. Bahalul. Sampai bila nak kata politik lain, agama lain? Jangan cakap macam itu. Yang kita baca ni nampak ni. Ni ada hadisnya, ada ayat Qurannya. Politik ada di dalam Islam. Ini bila kita sentuh macam ni, ini apa ni? Politik ke kuliah mengama? <laughs> Lah. Ha ingat apa yang hang buat dalam pangkah-pangkah tu Allah tak suai ke di hari kiamat? Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Allah tulis apa yang kamu buat dan kesan apa yang kamu buat. Kesan kita buat tu pun ada kira bicara di hari kiamat kelak. Betul. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itulah tadi guys ya, pesan dari Ustaz Kazim Ilyas di sini disebutkan teguran dan juga bagi amaran ya, keras kepada uh, petinggi-petinggi ya di sana. Masya Allah dan banyak sekali nasihat-nasihat Intinya anak muda itu harus peka ya kawan-kawan sekalian Yang muda itu harus peka karena anak-anak muda adalah harapan ya negara Harapan bangsa seperti itu Jadi memang tidak bisa istilahnya kita itu menganggap hal ini adalah sepele ya Tentang istilahnya kedaulatan dan juga kenegaraan dan juga isu tentang penyalahgunaan korupsi dan lain sebagainya itu memang ya tapi yang terpenting adalah agama Islam dan juga negara itu harus dijaga dengan betul-betul tadi ada isu juga tentang kerakyatan otomatis maksudnya gimana ya kan kerakyatan otomatis apakah setiap orang bisa menjadi rakyat Malaysia ataupun mendapatkan IC Malaysia maka Ustadz Kazim Ilyas tadi mengatakan bahwasannya ini kita sendiri ya orang-orang Melayu sendiri nanti akan menjadi pendatang di negara kita. Allah naudzubillah min dalik. Oke guys, mungkin itu saja video kali ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai selesai. Saya pemilik untuk diri. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Yang terpenting adalah tetap pegang kuat agama Islam ya dan juga jaga ya kesatuan negara kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.